Hello，大家好，我是乐讲，这是一个全新的企划，我打算采访不管是台湾人还是日本人还是外国人，在日本生活的一整天的记录，去探索各个职业，还有他们实际上在日本过的一天是什么样子。我从拍影片开始就一直在想，我可以给观众带来什么，还有我要怎么样可以提供更多面向日本给大家。想了很久之后，觉得。 我一个人就是一个人的故事，那我可以采访不同的人，那就是不同人的故事。那这个系列的影片呢，都会深入去了解他们的生活。那如果你也愿意成为我拍摄的对象，跟大家分享你的故事的话，都欢迎填写说明栏的表格。那之后我可能就会找你哦。今天是这个系列的第三集，让我们一起来看一位立志成为歌手的日本街头艺人，他是如何过他的一天。早上十点，我和平冈桑约在人来人往的 s h i b 今天早上要录音，所以他拖着大大的行李箱来汇合。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日レコーディングがあるので、はい、ぜひ一緒にあの同行していただきたいなと思います。よろしくお願いします。行きましょう。これからえっ、ー、とあそこの黄色い看板のタワーレコードに行きます。開始录音之前还有一些空档。 平冈桑说，他只要在空闲时间就会去唱片行逛一逛，看着自己喜欢的歌手出的 CD 来鼓励自己。え、僕はラッドウィップさんすごい尊敬します。ウィプさん、アンタイジェネレーション。今日本は絶賛ツアー中です。僕の。 出身が秋田っていう場所なんですけど、秋田県に、えー、と僕のすごい好きなアーティストさん、かりゆし58さんっていうアーティストさんが来て、でまあこう生のライブをこう見せてもらってあのやっぱ音楽の凄さをなんかそこでこう痛感して自分もやりたいなって思ったのがきっかけでしたその時はまだ18だったんですよ、はい、で じゃあ、えーと、秋田からどこに行こうってなった時に、まあえーと、と最終的になったのが東京だったので、うん、東京に来ました空気が悪いならいつも喉がそうなんか僕喉すごい乾燥しちゃうんで、うん、でもマスクしてますなるほどなんで前打ち合わせの時もそうですなんか渋谷と新宿とかやっぱ人が多かったりこうやって工事してるところ 気がすごいあまり良くなくてこの楽器屋さん池部楽器村なんですけれど渋谷ですごい有名な楽器屋さんです、昔からあるやっぱりギターとか見る人は結構多いです接下来去吃午餐喽残念ながら僕は今日レコーディングがあるのでハンバーガーは食べません喉を守るためですなんか声が出なくなるんですよ、えー、ご飯食べちゃうとだからあのライブの前とかも極力は食べない あれじゃ芸能人たちライブの前に何を食べますかねなんか聞いた話によると、うん、有名なアーティストさんとかになると前の日からとか1週間前からとか、カレーとか辛いもの喉に悪いものは食べないって聞きましたはい、ありがとうございますお願いしますありがとう <laughs> そして来る 今日お茶持ってきてますこれにお茶をあったかいお茶を入れてますスロートコートっていうお茶なんですけれど、はい、お湯で、はい、まあ、作ってから蜂蜜を入れます、うん、これをいつもライブとか、えーと、とレコーディングの時に持ち歩いてます僕もやっぱり生身の人間なので、うん、なんかアーティストとファンの方関係じゃなく人対人としてこの人でもこんなこと思うんだとか例えば嵐の 桜井君でも、嫌なことあるんだ私も頑張ろうと思うみたいに、うん、なんかその僕の歌を聴いてちょっとでも明日も仕事頑張ろうとか、うん、学校頑張ろうって思ってくれればいいなっていうのがやっぱり一番、やっぱりね人生1回しかないんで結構思い立ってポーンって出た感じでも大事だと思いますそういうのってあいつか行ければいいかぐらいだと多分行かないと思いますだからもう、 あ行こうと思ったらもう絶対行った方がいいですその時にバイトをしながら、はい、音楽活動してるって感じですかそうです3個くらいしました今回こうやってルーさんとお話しさせてもらって国が違うけど目があって頑張るぞってそれがなんかすごい伝わってきて、うん、頑張ろうって思いだから動画見てる皆さんも日本の方もだし台湾の方も中国の方も韓国の方もも 跟大家说，这里的薯条还有汉堡都超好吃的。吃完午餐后，赶着去录音室录音。这次的录音是进了现代经纪公司后正式发出的第一张单曲，所以平冈桑很紧张的样子。 あ、おはようございます。よろしくお願いします。これ何ですか？これ飴なんですけれど、蜂蜜をこうギュッとしたギュッとした飴なんです。すごく喉にこれもなんか前から使ってて安心感はあります。ゼロの状態からファンの人もいない、はい、家族も住んでるわけじゃない、はい 友達もそんなに多くない知らない街で音楽もゼロの状態からスタートだったので、はいはい、ゼロのものをこう1にするための努力っていうのが一番大きい困難、うんはい、その時に自分を支えたものとモチベーションは何ですか決心とかももちろんありますし、うん、あとはでもこっちで出会った人、はい、それこそ今応援してくださってるファンの方とか、応援してくれてる人がいるから やっぱこのままじゃダメだなって思って、うん、もっと頑張らなきゃってやっぱり思うのがこう糧になってます自分の中で力に <laughs> これリップロールっていう発声練習ですあおはようございます 现在平冈先生要跟他的制作人去拍他们要在网络上宣传的照片。拍摄完宣传照，平冈商就回去录音室准备正式开始录音。那录音室里面有一张谱会让歌手看着唱歌，调音师会进来调整音量。开始录音后，会请歌手戴上耳机。 个门只要一关上，就完全听不到外面的声音了。最後の一秒を生きるように。もうちょっと幸せ感出ていいと思う。ちょっと明るさを意識してほしい元気っていうのとちょっと違うんだけど今絶望感が強いんであなるほど幸福感はい確かに下午两点开始拍摄，一路拍到下午五点，每一句都至少重新唱二十遍以上。 制作人会请平冈山用各种不同的感觉来唱，再慢慢调整成最适合这首歌的氛围和声调。制作作品真的很不容易，整个过程却没有看到平冈山或工作人员喊过一声累。可以遇到这样的工作伙伴，对彼此来说也是很幸福的事情吧。录完个人单曲的音，平冈商就赶着去新宿街头演唱。 街头演唱是为了七月二十七日举办的个人小型演唱会售票。他说：“像他这种没有名气的小歌手，必须透过这样的方式吸引票源。总是一个人背着十公斤的音乐器材这样准备街头演唱。”そうなんか僕みたいなのはまだなんか失うものが何もないので、あまり失敗は怖くないです。 路上ライブで動画を撮ってもらった動画が YouTube で再生回数が800万まで伸びたんですけど、はい、右上に貼りますのでみんなチェックしてみてくださいあありがとうございますああこのまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いた 100%いってます歌声は透き通ってていいと思いますファンにも優しいですしなんか初めて行った時にもとても丁寧に低姿勢であの接してくれて歌声もちろん中身も素敵なのでもう一生懸命応援したいなって思いますね ぱり路上ライブやりながら思うことはなんか今こうやってこんな夜遅い時間でも足止めてくれる方仕事終わりの方がいて遊んでる最中なのかもわかんないけど足止めて歌聴いてくれる人がいるのがすごい幸せなことだなって改めて思います一生懸命これからも活動をなんかそういうことを糧に頑張っていきたいなってなんかやっぱり野望はありますここでライブしたいとかあの有名になりたいとか なんかいろいろあると思うんですけれどでもやっぱりなんかその活動の糧っていうのは僕はいつの時代もいつになっても何歳になってもあの応援してくれてる人とか音楽聴いてくれる人だなって思ってますあ本当にありがとうございます